dzień czwarty. Właśnie mi wilczek obraził, powiedział mi, że mam ciemną skórę. Nie mówcie tak nigdy Wietnamkom. A tymczasem idziemy do Pałacu Zjednoczenia, w tej chwili podobno częściej zwanego Pałacem Niepodległości. Powiem Wam, że dla mnie to jest Pałac Wypchanych Tygrysów, bo najlepiej zapamiętałam je ze swojej pierwszej wizyty tutaj, jak miałam 9 lat. Niestety Wypchanych Tygrysów ostatnio już nie było, więc dzisiaj pewnie też ich nie będzie, ale opowiemy Wam o tym, co było później. Cześć! Troszkę historii teoretycznie najważniejsze miejsce, w którym prezydent Południa oddał władzę w ręce komunistów. Jesteśmy w bunkrze pod pałacem. Bunkier był przede wszystkim schronem dla prezydenta Wietnamu Południowego. To tutaj schronił się z rodziną podczas, e, kiedy Armia z Północy zdobywała Saigon. Jednocześnie miejsce to służyło jako centrum komunikacyjne, stąd znajduje się tu tyle sprzętu. A teraz coś dla Pań, bunkiem pół dla Panów. Jesteśmy w kuchni pałacowej. Jak widać sprzęty były ogromne. Ja się śmieję, że to takie trochę marzenie kogoś, kto lubi się bawić w kuchni. Ogromne albo otwórzmy uh, mixer. Biblioteka, czyli to, co niedźwiadki i pryski lubią najbardziej. A teraz jesteśmy u góry, na tarasie, który znajduje się na dachu. Jest tu lądowisko, a może raczej było lądowisko dla helikopteru. Są tu ładne kwiatki, a plan widać park, do którego za chwilę pójdziemy. Jak ktoś lubi czołgi, to to dla niego. I fontannę nam wyłączyli, bo jest przerwa między 11 a 13. Także jak ktoś chce ładne zdjęcia z fontanną, to później.